와. 와. 와. 와. 조금 출산. 와. 欧人没有，那我了哇！哇！ 哦，哦。什么？吓干嘛？哇！哈哈哈哈哈！可以出一集我的 YouTube。哇！ 와! 리즈 리즈 리즈 没有虫， <laughs> 没有没有虫，只是想吓吓你。哇！对不起。太太你好，你已经。 哦，不好意思，下到一只坦克。 <laughs>